welcome friends welcome to my channel आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मैक्रोनी तो हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए हमें चाहिए होगी मैक्रोनी जो कि मैंने बॉईल करके रख ली है ऑलरेडी कटी हुई प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर कटे हुए एंड वेजिटेबल्स कटी हुई मैंने गाजर और शिमला मिर्च यूज की है आप चाहें तो और कोई भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चटनीज रखी है मैंने रेड सॉस और मिक्स चटनी ऑयल चाहिए होगा आपको जीरा रेड मिर्च नमक स्वादानुसार और हल्दी तो अब स्टार्ट करते हैं हमें कैसे बनाना है इसे कढ़ाई में रख देती हूँ गैस पे अब मैं चढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी ऑयल डाला है अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें ऑयल के गर्म होने के बाद आपको उसमें जीरा डालनी है ये मैंने डाल दी है जीरा जैसे ही जीरा आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी आपको लहसुन और अदरक डालनी है अदरक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और उसके बाद आपको ऑनियंस डालने हैं ऑनियंस मैंने अलग अलग शेप में काटे हुए हैं कुछ मैंने स्मॉल साइज में काटे हुए हैं कुछ लॉन्ग में लंबे इसलिए काटे जाते हैं ताकि डेकोरेशन में दिखा आप लोग चाहें तो ऑनियन की पेस्ट भी यूज कर सकते हैं अच्छे से ऑनियन को पकने दें उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल एक ट्रिक बताती हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेजिटेबल जल्दी पक जाए तो नमक आपको तड़के में जरूर डालना चाहिए इससे आपकी जो वेजिटेबल्स है वो जल्दी पक जाती है आप लोग चाहें तो जीरो मोटो भी यूज कर सकते हैं इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद हमने इसमें मिर्ची डालनी है इस तरह से और बाकी आप जो भी मसाला यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं हल्दी अपने अकॉर्डिंग यूज कर लें टमाटर टमाटर मैक्रोनी के लिए बहुत ही जरूरी है अब बेच सकते हैं इनका पकने के लिए इसमें पाँच से दस मिनट लगेंगे कम से कम और अब हम इसे ढक देते हैं अभी वेजिटेबल्स पक चुकी है अब हम लास्ट में इसमें मैक्रोनी डाल देंगे ठीक है और हम इसमें सॉसेस डाल देंगे chutney and sauces according to your taste अदरक chutney tomato chutney green sauce soya sauce आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं अभी दो मिनट तक पकाएंगे फिर हम इसे बॉल में निकाल लेंगे और बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब हम इसे बॉल में निकाल रहे हैं और ये देखिए इट्स रेडी डिलीशियस मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है और कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें ज़रूर बताएं सजेशन बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करें thank you so much like share subscribe जरूर करें